terrassi. vanaema hoiab kodus last ja siin Jaani juures on see põhiasi, et sa teed juua kogu aeg. Jaan pakub teed. kõik muu nagu ehitub selle tee ümber. et isegi nagu tähtsam kui see muusika. ma ei tule siia selleks, et, et tegelikult ennast lavaliselt väljendada, isegi kui meil on see kokkulepe. ma tulen siia selleks, et juua teed ja suhelda. sest väga vähe on inimesi, kes seda veel teevad kvarteed ja suhtlevad omavahel. et sellest ma tunnen ka Eestis puudust. et Indias oli, oli tava, et juuakse teed ja suheldakse. ja see tava oli väga igapäevane. aga siin otsi nagu tikk tule ka taga seda võimalust kord mõne kuu jooksul siis Jaani juurde tulla ja teed juua ja suhelda. et ilmselt see ajataju on, on erinev. et mulle ei meeldi see, see aeg siin väga, et kogu aeg nagu tahaks siit ära minna. pääse kohti, mis, mis pakub seda võimalust minna nagu tavalisest ajast ära. teise aega, kus sa oled nagu teretulnud. kunagi väga ammu mul oli ka omal selline ruum ja aeg tegelikult kõik on olemas juba nii mul kui ka teistel inimestel. et lihtsalt see, kuidas me kasutame seda, sõltub meie sellest meeleseisundist. et on hea, kui on mis jalutasin, ma tundsin, et on toimumas mingisugune dimensioonide vaheline nihe jälle. ja ma pean tulema siia Jaani juurde millegi, mingil põhjusel. et maailmatajud on nihkes ja siis ma pean natuke teises maailmas veidi aega teist reaalsust. sinu, sinu jaoks on mingi eraldi päris suur lugu, lugu koostatud sellel peol. sa nagu mängid seda mängu kaasa nende reeglite järgi, mis on sulle antud seal. ja sa ei saa sealt välja enne kui vabalt teisest dimensioonist.